बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने चौदा जूनला आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली त्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे सर्वांनाच शकित केले आहे अभिनेता सुशांतने चौतीसव्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला कोणी याला डिप्रेशनशी जोडत आहे तर कोणी याला बॉलिवूडमधील नेपोटिझमचे कारण मानत आहे तर मुंबई पोलीस याचा छडा लावत आहेत या प्रकरणामध्ये एक नवीन खुलासा समोर आला आहे अभिनेता सुशांतने मृत्यूच्या तीन दिवसांगोदर घरामधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले होते विशेष म्हणजे पगार देताना त्याने सर्व स्टाफला हे देखील सांगितले होते की आता यापुढे पगार देणे शक्य होणार नाही सुशांत सिंग राजपूतच्या या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत नऊ जणांची चौकशी करण्यात आली आहे एका वेबसिरीजसाठी सुशांत दिशा सालियन सोबत देखील संपर्कात होता अशी देखील माहिती त्याच्या मॅनेजरने दिली आहे दिशा अगोदर सुशांतसाठी मॅनेजर म्हणून काम करत होती सुशांतच्या आत्महत्येपूर्वी काही दिवसांगोदर तिने देखील आत्महत्या केली होती परंतु दोघांच्या चर्चेबद्दल अद्याप काही जास्त माहिती मिळाली नाही सुशांतच्या वर्कफ्रंट बद्दल बोलायचे झाले तर त्याने आपल्या करिअरची सुरुवात दोन हजार तेरा मध्ये काही कोचे या चित्रपटामधून केली होती याच वर्षी तो शुद्ध देसी रोमांस मध्ये देखील पाहायला मिळाला होता दोन हजार चौदा मध्ये आमिर खानच्या पिके चित्रपटामध्ये अनुष्काच्या लवरच्या भूमिकेमध्ये तो पाहायला मिळाला होता दोन हजार पंधरा मध्ये त्याचा डिटेक्टिव्ह भीमकेश बक्षी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता सुशांत सिंह राजपूतला सर्वात जास्त लोकप्रियता दोन हजार सोळा मध्ये प्रदर्शित झालेल्या भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एम एस धोनीच्या जीवनावर आधारित M S Dhoni the untold story या चित्रपटामधून मिळाली यानंतर त्याने welcome to New York Kedarnath Sonchiriya आणि छिचुरे सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करायला विसरू नका तसेच आपली प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा मी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका